Nina, o padrinho estava falando da casa do George Washington, então e mais uma coisa que eu queria te falar. Aqui, essa casa, a gente está no estado da Virgínia. E ele tinha uma outra casa lá na Filadélfia, que foi a primeira capital do país, e lá ele tinha alguns escravos. Só que lá na Filadélfia, depois de seis meses, tinha que se libertar os escravos. A, a regra era essa, não podia mais. Só que ele tinha um esquema, para não libertar os escravos, ele trazia os escravos aqui para Virgínia, onde era permitida a escravidão, e voltava para Filadélfia e a ah, contagem recomeçava. Então, mesmo que tivesse perto de seis meses, recomeçava tudo do zero, né? Muita sacanagem. E a escravidão foi um dos motivos que levou à guerra civil americana, que era o norte onde a escravidão já era proibida, contra o Sul, onde a escravidão ainda era permitida. No Brasil, a gente conhece essa guerra como Guerra da Secessão, mas aqui se chama Guerra Civil.